y vamos a explicar dos salidas. La salida famosa la volpiana como ustedes ya les dije, lo pueden ver en, YouTube, o la salida que también les voy a explicar, que va a ser con línea de 4 y una es con línea de 5, lo que hacía Guardiola. Yo teníamos tres jugadores, generalmente se juega sin ninguna duda que casi todos juegan un 4-4-2 el rival, el famoso dos, dos, puntas, dos jugadores por afuera, y nosotros empleamos al romper los laterales de, de la línea de 5 viene a volantear. El otro lateral de la línea de 5 viene a volantear haciendo de cierta manera una duda a este jugador y a este jugador. Porque acá, como ustedes ven, clarito, tenemos una diferencia numérica. Y también, para que sepa la gente, para que sepa algo muy importante, más fácil es cuando la pelota todavía la tiene el arquero, porque todavía tenemos un jugador más que juega, que es el arquero. Por eso hoy se requiere en los equipos que el arquero sepa jugar con la pelota. Por eso ven algunos equipos de acá, para, para ser claro para ustedes, el caso de Tigres, que juega muy bien el arquero el caso algunas veces de, de Volpi, el de Querétaro. Hay arqueros que desarrollan mejor que otros con pelota al pie. Pero acá está claro, ¿qué se busca? La, salida tiene que ser siempre sobre, sobre un sector. Y en algunos lados dicen la salida de novios. También en YouTube se puede, lo pueden ver, la salida de novios. ¿Por qué la de novios? Porque acá hay una pareja una pareja que va a trabajar contra este 9, sobre un sector siempre. No se sale por el medio, siempre se sale sobre un sector, buscando el 2 contra 1, el 2 contra 1. Ustedes me pueden decir este, que está fácil este 2 contra 1, pero si este volante requiere o quiere, y más lo hace cuando el jugador es ofensivo, me quiere tapar esto. Bueno, el trabajo de la semana, el trabajo de cancha, este jugador ya vio esto, que no está en su campo, sino que él me quiere venir a apretar. Entonces, este jugador es el que hace el trabajo de atracción. ¿Para qué? Para ver qué hace este jugador. Si este jugador se le ocurre venir, miren muchachos, queda solo el lateral. Si este jugador se, se queda entre medio de los dos y el pase, es decir, con la pelota, el pase viene, entonces si él se quedó, entre medio, viene acá. Viene el contención entre medio de los dos y queda solito, eh, porque queda cuando quiere salir o quiere quedar entre medio de la distancia, que acá tenemos 30 metros. Se ve cerca, se ve un poco chico, pero calculen que del área, casi tenemos los 18 a la mitad de la cancha, tenemos esos 30 metros, donde este jugador queda en, un, dilema si salgo o, se queda con este, con este jugador, para que la salida ya sea clara. Y acá se empiezan a generar los mano a mano. ¿Qué otra cosa? Si los dos 9 quieren tapar esta salida, porque acá hay una diferencia numérica, entonces el 9 viene. ¿Por qué se tiene que salir sobre un sector? Para dejar generalmente 30-35 metros del otro sector, que es el central izquierdo. La pelota puede ser al arquero directamente o el mismo central cuando viene con perfil para hacer el 2 contra 1 y ve que el 9 hace esto, ya juega con la pelota, no sobre el sector, sino con la pelota, hace un enganche, viene con pelota, hace un enganche, se la puede dar al arquero o directamente al otro central. Generalmente hoy es de muchos equipos donde yo creo que muchos entrenadores, muchos directores técnicos empezaron ya a desarrollar esto. Yo creo de que en este sentido soy estudioso, llamaría yo, de esta situación. La vengo realizando más que nada, brilló quizás en el Toluca, brilló eh, eh, en un momento en el Atlas y donde más me dio de que sí se podía salir jugando, que sí se podía eh, tener un protagonismo, fue en la selección. ¿Y a qué llamo protagonismo? Porque si se genera el 2 contra 1 y viene el central a la media cancha, generamos diferencia numérica. Hay que buscar la diferencia numérica. O hay diferencia numérica o se generan los mano a mano. Cualquiera de las dos situaciones da a este equipo con este protagonismo ser agresivo ofensivamente, sin ninguna duda. Algunas veces se puede, hay veces no se puede, hay que ser realista, porque todo sistema depende de los jugadores, de la característica de los jugadores, de la calidad de los jugadores. Por eso Rafa Márquez, para dar un nombre que todos ustedes lo conocen, es Rafa Márquez. Si hoy vemos a Ayala en Tigres, es Ayala, un Juninho. Es decir, dependiendo de grandes jugadores, facilita esta situación. Para no, cansar en lo que es una salida, vamos a, a tratar de que la importancia también de esta salida es saber jugar con estos dos puntas. Si estos dos puntas son muy agresivos, muy ofensivos, no vamos a tener el hombre de más, porque en el fútbol nos dice que los dos centrales algunas veces cuando la pelota está en el campo mío, en el campo muy lejos del arco rival, sí se la pueden jugar mano a mano. Por eso tienen que ser muy inteligentes para venir a volantear algunas veces, para venir a hacer el, el volante para la superación numérica en la mitad de la cancha. ¿Y qué me dice el fútbol hasta hoy? Hasta lo que yo veo y veo videos no solamente de acá, de Sudamérica, de Europa, que dos centrales es muy difícil que se la juegue mano a mano, dejando todo ese espacio. Generalmente los dos centrales es una preocupación con un 9, y más cuando tenés un 9 referente. Lo puedo decir porque tuve la suerte de dirigir a, un Cardoso. Es un 9 referente que preocupaba sin ninguna duda estos dos centrales. Entonces, el segundo punta se podía mover, cosa que lo ven también en el Barcelona cuando es un Messi y Suárez. No es fácil dejar a Suárez mano a mano. Eh, creo que está claro. Eh, después, ante esto, eh, me, vendría muy bien qué, opinan, qué dicen. Vamos a pasar a la otra parte cuando se sale con línea de 4. Cuando se sale con línea de 4 contra dos puntas, los laterales pasan a volantear un poco siempre jugando contra el 4-4 del rival o el 4-2-3-1 como lo llamen, o como lo llaman algunas veces, un 4-4-2. Ahora salimos con dos contenciones, nuevamente importante eh, este jugador, el segundo 9 tuyo, muy importante, para generar siempre una diferencia numérica. ¿Qué hacen la mayoría de los equipos? Sin ninguna duda que ustedes lo vieron al venir a volantear los dos laterales, que ya lo ven, izquierdo y derecho, abren los dos centrales. Caso que hoy lo pueden ver muy bien en Cruz Azul. Peñalba, que es el contención este, se queda más vaca con Silva. Y el volante se incrusta. Si ustedes ven, fue lo mismo que expliqué hace en la jugada anterior finalmente generan la línea de tres que estamos hablando para tener la superación numérica. ¿Por qué? Porque no se queda el contención, sino que uno de los contenciones se incrusta como el líbero que yo tenía anteriormente en la otra jugada. Lo demás es el mismo desarrollo. Esto explica que puede ser con una línea de tres, como era trabajada con la selección en Toluca yo, o se puede terminar siendo con una línea de cuatro con la incrustación de los centrales.